ကအဲ့ပင်များလောကရဲ့စာဒီများရှင်တန်နေရှင်ကျင်လေသွားနိုင်တယ်လောကအဲ့ပင်များလောကရဲ့စီစဉ်များရှာပွေနေရှင်နဲ့ပြတ်စီသွားနိုင်တယ်ဒီချိန်မှာဘွားရဲ့တိုက်ပွဲ Don't come, y'all. Don't get one, I know. ရဲ့စီစဉ်များရှာဝေးနေရင်နဲ့စောက်ပြတ်သွား ဘွားရဲ့တိုက်ပွဲအောင်မြင်နိုင်ဖို့ရာဆူတောင်းနေဒီအချိန်မှလည်းမနိုင်ဘူး